用，你可以喺指定地點購買口罩。如需協助，請同我哋嘅工作人員聯絡。多謝。May I have your attention, please? The park has implemented a series of anti-epidemic measures, including enhanced cleaning and crowd control at lines and entrances. Meanwhile, 呀，呢呢呢，即呢。哈哈哈！我笑死，我笑死啦！你啊，哈哈哈！ 哎，看谁谁？哎呀！马浪哥，也是啊，哥。 nggak muat harganya guys mahal benar itu pizza aku nggak nggak doyan loh ceh nggak cocok hati kalau nggak makan mie itu loh ceh Kalau sampai nggak suka itu dapat mie, ada minyak. Itu lo 78 sama air ini lo minyak. Itu lo Aniris noodle. Iya. Nanti tadi pada nanti nih. Iya. Iya, masuk itu ke situ. Ngomong sama itunya. takut lagi guys naik ini guys mobil-mobil pemboncaran tapi yang ngantri kok banyak bener saya nggak foto di situ ceh eh, coba coba pegang Hai. Dah. Tadi sudah naik ini guys. Gak pengen foto ini. Turun lagi guys. tadi udah naik itu guys sayanya kita ke sana itu loh sih itu nyangka iya kita coba yuk ke sana ya sana ya guys ke sana ya guys ya, oh kereta gantung iya <laughs> kabel kabel tadi sudah naik ini guys Nah, kenapa kita naik ke situ, C? Nah, ke bawah yang tadi nggak nggak muter. Kita jalannya ke sini loh. Sampai naik mau pengen naik ini lagi toh? Iya kan pulang ke sana kan. Lah kan ada ada yang satu sisi tuh. Kaget ya. Kalau nah yang yang di dalam itu atau sampai pengen naik labin lagi? Iya, turun balik. Bisa kan? kita naik tiket kan dari bawah kan? Iya. Tadi gara-gara kita naik yang kayak yang sebelah itu tadi juga oke okay, kayak kereta api dalam bawah tanah. Ya, naik kereta api aja di bawah tanah itu mana? Ya sini. Kan kereta api 15 menit. Udah naik sini kita saya. ini ke dalam ini ke itu saya lihat-lihat yang di dalam kayak kayak zona mak burung kayak itu iya apa iya kebun binatang mau masuk Hah? Iya, iya, tadi kan sudah naik ke sana. Tadi yang naik kita naik boboncarnya. Biasanya belum guys, mau sini guys. Ada burung kecilnya tuh yang di situ tuh. tahu itu apa itu semut nurutin mbak eh ngapain itu Tapos, oh, what? This one is what? The baby monkey. Baby monkey? Oh, tak iya. babi mangki mangkinya nggak kelihatan guys itu lo kecil itu lo guys yang hitam kecil banget wow amazing hidup kah apa mati kah oh burung <laughs> iya gede dia pipusnya guys nah no, guys hmm. nuruti sampean nih <laughs> jangan delok iki kecil guys apa ya di sini oh itu kata itu guys katanya itu ini ini ini, ini loh guys oh kata ikan apa ini itu kata Hi, hidup ternyata dia hidup guys oh my god gimana liatnya ya kata hijau guys itu dia dia bukan mainan loh oh anak-anaknya guys ikan ikan ikan ikan hai hai gede ikannya guys wow pari pari ya Hai Hai guys Kamu digoreng enak nggak? <laughs> Kamu digoreng enak nggak? Mbak Tate Koni kamu digoreng enak enggak? <laughs> Arwananya gede bener. Ih, ini kok kayak boyo. Iya, iya. ya? Iki. Ini wajahnya kayak buaya guys, irwananya. Yo, dia mau minta dipoto, kurang hmm. ajar dia. bayinya udah tua ini ceh kelihatan loh exit exit kemana laba-laba mana ini laba-labanya oh itu gede tak lihatin mana laba-labanya tak lihatin mana laba-labanya itu sini dia mendelik-delikkan kepek lah tipoke. Eh? Asem pol. Eh, Kaendase ning kono kae. Ora, guys. Lemu menung karek mangan turu mangan turu lo Ora lemu ndase ning kono. Mau sih tak tak tapi. Kenapa dia lari ke ya? Ndase sini kono. sini guys Kembali eh, gua exit saya. Ah, Wih kenapa? Tuh guys metu. klebing klebing klebing klebing klebing nanti nih mbak nanti nih kita <laughs> mau kemana tantangannya kita turun guys ular ular ular satu hari penuh aku kesini kita sudah kesana guys kebun binatangnya ular guys bawa enti wong daya apa wong di ini burung manuk saya gitu ya manuk iku loh sini tutup dalamnya tadi sudah tahu ya guys itu పోవట్టి ఏం భయాలుగా vậy? mà nó em điệu của y Thank you. Ini makanan loh. Iya 80-an. Eh? Iya. Ini loh, ini kita yang naik itu, C. Jadi nggak naik itu, mau masih naik clubbing naik itu lagi. Oh, ini kan dari situ kita butuh dari ya? Iya, dulunya tadi dari situ. Saya fotoin oh, dong. Sini ya, yang merah aja sini. kebagian ya makanya. Iya kebagian kita tadi guys. Ini sudah banyak. Loh, pagi sudah ada banyak orang ini. Tapi ramai nggak ya di situ cuy? Semua orang kok ke sana ya cuy? Yang ke sana itu kita kesana, kita belum ke sana loh ya. Belum, Tapi yang ke sini tadi yang jalannya pesan apa ya kita lihat lagi lagi ke sini lagi guys tadi pagi kebagian nggak ke sana teh Enggak mau lihat itu itu sepi itu mah anjing laut sama aja orang Indonesia tuh Iya tahu sama ah, di sini. Coba ke sana sih apa ya di sana? Ada sih kita lihat sih. Kita belum kesana memang. Hah? Belum, kita tadi ke sana. Di situ buka nggak, Ceh? dolphin ke sana ya sama aja dolphin ya iya ya, tadi ya, saya dolphin oh ada. berarti harus masuk dolphinnya itu baru keluar baru keluar kemana keluar ke kamu keluar Oh, ini dolphin di lautnya ini mah. Ini dolphin di lautnya. Iya. Tadi itu di dolphin yang yang itu, nah yang itu loce tadi. Iya, iya, ya sama aja loce ini. Muter. Ini yang, yang jurusannya kita ke tadi loh, Ceh. Iya, kapan pagi tadi itu loh. Ini jurusannya. Iya, sama aja, Ceh. Iya, sama aja. Bener ini, Ceh. Bener, bener ini jalannya kamu daripada sana itu kan ada sakuranya di sana. Iya, sama saja ini. Ini kan sampai muter ke sakura kan. Sakura buatan itu. Ini dolphin ini ini tembusannya tadi loh, Ceh. Yang kita pagi pagi kesini. Iya, tadi pagi kesini tadi tembusannya. Iya, eh. No, ya Allah tembusannya memang di bawah ini dolpinnya. Aduh, udah banyak yang lihat. Kita lihat petunjukan dolpin. Sebenarnya pengen main itu loh, Ceh, tapi itunya nggak jalan. Nggak jalan itu tadi pagi nggak jalan. Udah jalan ini. Oh, udah jalan dia, udah jalan itu muternya. Eh, jahat deh. Tadi pagi nggak ada orang, terlalu pagi akunya jam 10. Iya. Ya, oh, jahat ke sini lagi. Nonton dolphin ah dulu ya. Cek nonton dulu ya. Nonton dolphin guys. cek dari bawah atau kemana? Atas. Yo yo. Iya, kita nonton ini dulu guys. 再食啲乜？係燒係大蛋 tadi kebagian guys jadi nggak ada orang Hello there, guys. dia dia minta iki. Ngomong gitu enggak, guys? Eh? Oh, anu kincir, kincir angin. Yuk, iya, kita nanti ke sana. Pokoknya mangan dak Egi eh, guys. 冇事，啲人嗌。 呀，guys，呀，拜拜。咁虽然话到咧，就系时候要翻屋企啦，但系我哋仲有其他嘅动物朋友等紧出嚟同大家见面噶喎。咁喺等待嘅期间呢，不如我就嚟回答一下大家。guys，大家有冇问题想问下嘅咧？佢样要入笼，入 jauh jauh juga dia. Masuk kandang dia. Lumba-lumbanya keluar, guys. sekali sekali main deh. Masuk lagi udah nggak main lagi dia. Oh Angela dia namanya Toto. Wow. Oh. dia menceritakan yang satu masih anak-anak 6 tahun guys lomba-lombanya yang satu sudah 25 tahun harganya guys Saya sih tak lo berdua, saya sih tak bertiga, tak wes dua anak, <laughs> tak umur enam tahun. Kan dua anak enam tahun umur receh. <laughs> iya, kayak boleh mau. ini pacaran nih. <laughs> Kok yo enak ngene Yang bertiga itu anaknya satu guys, enam tahun, yang kedua itu masih pacaran kali ya. hmm. babai dia babai pantatnya guys pantatnya babai dia dia babai pantatnya sini buntutnya Iki ngatek aja aku langsung nggak video. Mana nggak sampai ke tempatku tuh? Ada anu fotonya. pulang dia guys sudah bapak dia pulang masuk yo uh oh iya yang berdua di sana dia wah wow. nggak oleh jam pegang ya udah dia mau pulang wow udah selesai guys kita kita naik yang kincir angin ya ke sana guys tadi pagi nggak belum belum itu sebenarnya makannya di bawah sana itu enak kayaknya guys tadi <laughs> tadi belum ada orang ini hari ini ada orang Bukan ini loh C. Gitu. Harganya rata-rata segitu semuanya? Iya. 60. Belum. Gila. Gak tahu yang sininya pada ratusan semua ya. <laughs> Ini iya, rananya. <laughs> enak tuh ya tapi nggak tahu dulu dulu gambarnya enak ya mm. kesini pagi guys nggak pengen lihat ini sih sak mau sak lihat sak <laughs> yuk aus yuk kita buka tuh habis itu nanti kita anak Tadi udah kesini guys 我倒给，这。 Nah ini nyantai sudah Masuk ke serai guys Masuk ke serai Iya Gambar doang tapi ya Gak pengen foto Terang nanti aja pulang Mm -mm. Ya memang dari mana Oh ada sebagainya di dalam guys ada ini snacknya guys ah. Duh. guys srek srek tutut turut jadi. <laughs> anak-anak strike tut tut tut tut apa ini tuh Ceng kebal? Ada apa di dalam? masak ceritanya banyak ikan yang di rumah kita masak itu guys hmm, iya dia iya dia datang dia iya Bos eh, ayo. Udah guys, itu aja. Nggak ada place. Apa itu? Masa? The next level aja. Ya. muka, muka. Iya ikan yang tadi. Yang dari bawah. Yang kamu tanyakan ini toh, ikan iya. akuarium ini toh. Oh, iya. iya. Ini sembok goreng ini. Iya. Sing digoreng ini loh yang namanya iya, serai iya, guys. Iya. Enggak, itu di bawah apa tuh? Ikan pil. Ya? Itu loh, pe, pe yang dimakan. Kan, iya, iya kan pari itu, tuh parinya tuh bisa digoreng tuh semuanya ikan oh, bisa dimakan ikan asap juga bisa dimakan iya wah wow, dia datang ke bantatku. iya iya iya iya iya iya puing iya seperti itu di dalam laut ya guys yo aku tinggal satu jam ini itunya <laughs> memorinya isinya kebanyakan tadi sudah tiga jam yang naik-naik tadi oh <laughs> v a dann i s bem, denen i guys.

의사 ini, 근데 걔 나야 다야. 생일 의사 landak kayak landak ya iya itu seknya kayak landak itu guys lihat tuh oh bibirnya yang monyong bibirnya monyong guys Oh, gergaji tuh. Itu apa namanya? Iya, iya, sak tapi gitu gergaji ya? iya. Oh, itu macam-macam, teman. Ini kan yang biasa, yang tadi yang uh, unjuk gigi tadi kan yang yang ganas itu kayak Jadi gitu loh. Iqbal calling langsung itu. Bongkol dia. itu kita goreng aja enak itu guys. Oh, <laughs> siang ya. Apa itu ikan pe itu? Sebenarnya nggak boleh nih. Katanya dia keluar ah, darah kalau itu cek. Mm -mm. Kalau kalau kayak oh, kayak kita main kayak gitu kayaknya katanya. Oh, saya. Hmm. Dito pito. Loh, dia pindah lagi toh ini tadi. Gede bener. Tiga, naiknya kemana ini? Exit mana berasa sini saya udah keluar guys eh pulang kita keluar guys sudah habis dingin guys ini yang ini cuy mau naik ini Enggak, ini yang ini biasa itu. Cuman ini yang tidak dinyalain kayaknya. Cuman ini yang tadi pagi ya guys, nggak bisa dinyalain. Kincir angin. Lebih hari. reasons pregnant women, people who suffer from heart disease and high blood pressure are not suitable for the Ferris wheel. My exam students, the attention is for my exam. Thank you. Eh, iya, lucu, lucu. Iya, Iya, nanti ya di sini. Tapi tuh nggak nggak nggak nggak terlalu itu dia. Enggak cuman begini doang. Enggak nggak keras ya? Enggak, enggak dulu pelan, oh, iya, iya, iya. pelan ya. Thank you naik guys <laughs> uh, naik guys naik guys naik duh ini mau buka deh mau ditutupnya loh aku pilih ngancingnya ikan gerak mbak eh lucu loh hmm. bener gak ini <laughs> langsung ditutup apa nih ini nggak nggak mau iya makanya nggak ditahan semua ya Yud, yud. Aku <laughs> ya peti neng gini guys. Yud, yud, ngene guys. Tadi di atas sana guys, sekarang kita di bawah. Dari tadi pagi. Enggak ono sing numpak to jam 6 tahun to iya lo tahu itu mau naik takut. naik aja, mau takut. <laughs> Tidak tuh cover pun ada di sini. Itu naik. Oh. ya? Iya, memang enggak itu buat dia. Capek ah. Jalan Mbak mau kita naik kurunan manuk, guys. guys. Naik itu enggak, Ceh? Habis nanti itu beli burger ini nunggunya lama yang itu loh yang bawah tadi loh yang kayak perahu yuk ya beli dia eh? eh? orang pulau papat Iya. 50 12. Kalau masuk berarti kita gitu ya? Ya, dapat gitu. enggak dapat. banyak

lima lima kok enggak memang nggak pengen kok ya sama aja loh cek karena kan yang mahal kan itunya itu kentang juga itu sebenarnya ya camto aja sama aja Oh, kayak gede ya. Semong. Oke. Okay. Engko ning dicek, engko kono ya. Ning kene ya. Kita duduk sini, guys kita tempat duduk makan burger Can I? I can sit down. Eh? Hindi, wala siyang yuan sing go. Hmm. Yung pangkanan. Wala na, lugo ko na eh. Rasa ng mecha. Bahasa. Sebut. iya, iya, udah. Duduk sama orang Indo. banyak udah kok eh. udah minta duduk sini aja lah ah. Miss I can sit di here okay thank you